dhismaha bangiga keydka ee federaalka maraykanka ayaa noqday dhismaha aanay ciidina u gudbi karin waana dhismaha uu yaallo dahabka kaydkaa ah ee ugu badan dunida oo dhan dahabka halkaa ku kaydsan oo qiimihiisu gaadhayo laba boqol iyo konton bilyan oo dollarka maraykanka ah waana dahabka aan sinaba looga xadi karin ama looga dhici karin dhismaha gudihiisa waana dhismaha loo diiwaangeliyey inuu yahay dhismaha la saaray ilaalinta ugu adag adduunka oo dhan waa dhismaha ay gudihiisa ku yaalaan ilaa labiyo toban bangi waana bangiyada fuliya siyaasadda lacageed ee dalka maraykanka kuwaas oo ay xukuumadda maraykankuna u adeegsato sidii xarumo sarif oo kale waana dhismaha ku daboolan magaalada new york kaasoo laga aaminsan yahay inuu yahay khasrada kayd ee ugu weyn caalamka waxaana dahabka halkaa ku kaydsan cadadkiisa lagu qiyaasay toddoba kun oo tan oo dahabka saafiga ah. qiimihiisuna u dhigma laba boqol iyo konton bilyan oo dollar waana adduunka lacageed oo ku filan inay deymaha iskaga bixiyaan wadamo badan oo caalamka ahi waana hantida ay in yar oo ka mid a uun leeyihiin dalka maraykanku intiisa badanna uu yahay hanti ay dhigteen bangiyo kale oo shisheeya qaybaha uu dahabku kaga keedsan yahay dhismahani waxay ku yaalaan meel afar iyo labaatan mitir dhulka hoostiisa iyadoo dadka ilaalada ahina ay afar iyo labaatan saacadood ku wareegsan yihiin sidoo kalena ay kamaradaha ammaankuna shaqadooda haysta haddiiba ay dhacdo in ay cidi dhaafto dhammaan waxaasoo dhan oo ay gaadho gudaha dhismahaasi halkaa kama helayaan ilaa hal albaab oo keliya kaasoo laga gelayo meesha ay ku keydsan yihiin kumanaanka tan ee dahabka ah albaabka oo dherarkiisu gaadhayo saddex mitir ana culays aanay cidina isku dayi karin inay qaado ama ka leexiso meesha uu yaallo waana albaabka saddexda fure ee saddexda mas-uul kala haystaan ku xidhan yihiin kuwaasoo mid ka mid a ah ama laba ka midi ah aanay haba yaraatee ee furi karin albaabkaasi ilaa ay isugu yimaadaan saddexda mas-uul ee hawshaasi loo wada dhiibtay